Jaha. Eh, Golems. De har ingen Abathur, det är bra. Då kan jag köra min puss. Push. Abathur. Vad ska vi köra alla på en lane och sen... Typ en på en annan. En, viking, jag vet inte. Jag kan, alltså... Det är väl så man kör på den här mappen? Ja, det är Jag kan sola Classic. med tjockisen där nere. Mm. Do it. Äh, all min range är uppe. Jag är uppe en, en stund i alla fall. Så att vi får... Har vi någon tank? Vi har vi fan. Åh jävlar. det lugnt, Jaina. Helvete. Ah, ja, men jag, jag tar mig ner bort nu så att det bara Nej, det är lugnt. Lite. Nej, det är lugnt. Kör bara. Eller... Jag slänger fram någon skalbagge bara sådär. Äh, fan. Ja, Jävlar. Jag vet inte vad som hände där. Ja, jag fick bombkuk alltså. Alla mina gubbar han dö innan ens kan, dö innan ens kan kontrollera dem. Mhm. Fast jag vet inte fan hur Sagara tog så jävla mycket liv på, dem, på kroppen men det... Så är det bara. Hon kommer upp nu. Nej, det gör hon inte. Hon Jävlar vad de pushar er gubbar. Ja. Så Asmodan bara skjuter. Åh oh, jävlar, vad fan! Åh oh, nej, fan vad jag tabbar sönder nu alltså. Jävlar. Oskar, är du kvar? ja. Fokuserad. <laughs> här rullar vi ner snart. Ja. Alltså inte fram framordningen. Ingen aning. Ska jag <sighs> Saggar är nere i bort i alla fall. Ta den där jäveln. Ja, Nova kommer, Nova kommer ta honom. Ja jävlar. Men det är inte sant. Vi har ju ingenting, vi har ingen heal, ingen tank, ingenting. Fan vi ska göra. De har extrem push. Fuck, de kommer ta 100% eller? fan inte 100%. Nej. Åh, fy fan. Jävlar. Rape! Rape! Ja, Lill-Erik var med på ett hörn där också. Jävlar tar vi ner. Jag... Ja, nu kan ni styra upp det där grabben. Fy fan vad jag räddade Jaina, såg du det? Mm så jävla nära. Fuck. Alltså. Nej, han tar dem alltså. Döda han. Jag satsar mycket på minor. De slowar och sånt där nu, så ni har lite koll på det. Så nu är minorna rätt bra. Mitten. Mitten, mitten. När folk går in i minor så vet ni, då blir det ett jävla drag alltså. Fuck, blow them on the caps. Your golem is complete, but it is weaker than before. Man måste ju döffa den här jäveln. Ja, han är ju rätt tjock. Jag har min Sir Olaf där, men det... Mm. Jag hämtar mana alltså. Alltså det är ingen idé att vara på han. Nej, men det, ja, han var den enda jag träffade. Ah, okay. Det kostar ju ingen mana. Det är bara att köra liksom. Ja, usch. Oh, alltså jag tog Hearthstone med honom så liksom det, det var det jag menade. Vad sa du? Jag gjorde en Hearthstone på honom så, precis när du tryckte på honom. Så. Aha. Choose attack. Nej, vet du vad? Nu möter vi grabbarna. Nu har jag longboat. Plus att jag har 14 wakes. Så jag känner fan det är, det är dags att vinna det här alltså. It's time. Nu kan vi köra på. Det är lugnt. tror alla kom upp till er. Ja. Ja, oh, på känn. shit. Det är lugnt. Oh, Ditt HP. <laughs> Jävlar vilken bra ulti. Jag fick en viking av mig. Oj nej, en till. shit me. Okay, shit mine. Uh, but mm. yes, still it. Bra de här alltså. Nej, det är inte sant. Åh, jag har ingen sköld. Shit. Måste juka, måste juka, måste juka. Oh shit. Ey, gå! Nej! Åh, oh, fan. Shit Vad... Så jävla nära. Kommer en alltså. ulf. Plocka på mig. Typ jag ta de här jävlarna. kommer det två topp tror jag. Där nere. Grottorna. Inifrån tabeln alltså. Det är fler nu. Ja, hej då Sayara. En kommer från botten. Jag kommer också komma från botten. Yes. Så vi kör bara på. Jag kommer till bossen här, Aspen. Jag går fan ut ur staden när han tar kamps. Please! Oh yeah! Oh, oh yeah. fuck yeah! Oh fuck yeah! Fan vad fint det var. Vad händer? En ninja dead camp, du dödade en. Haha, <laughs> nice. Vi lär pusha bort Mm, pusha med bordet. Det är topp med. Jaha, shit, nej det är deras som går bort. Ja, det är, jag tar inte. Du kan gå topp. Okej, okay, shit. Nej, fan vad jävla... Ja, just det, du får fan hjälp av camp där också. Determining efficient route. Jaså du. springer mot mig. <laughs> Åh, det är så roligt. Nå, vad mitt nu. Jag tar deras kamp. ta de här jävlarna. De kommer ta den så vi kan bara in och... Vart? Deras Du driver med mig, hur är det möjligt? Såg han mig bara för att... Vad fan? Såg han mig för att du gick in i mig, det vadå? Nej, för att han kontrollerade den där skiten, fuck. Ja, det var, det var precis alltså. Oh, titta, vad fan hände där? Nej, det var givet av mig. Skiten på semestern med det där. Den här öppna mindsen tror du, det lär jag snart. Det går in från botten då? Ja, det går in från topp. Jag cleanar botten på några sekunder annars. Eller de kommer säkert de in från topp. topp ja. ja, men då gäller det bara att vara snabbare än dem. En, två... Först en topp nu. Sen kommer det tre till med tag. Men det är lugnt. Ah, Nova för fan. Henne ser jag Såg jag inte. som går in i mina Men. minor. Hej då. Fan, det gick bra till slut ändå. Eller? Jag tycker om att lägga minor precis utanför. Ta bossen. Aber der das nicht befallen. Mm-hmm. Springa i mitten, så inte dem. Ajt. Sen kan vi fan pusha med golem, vi har ju så fet golem nu. Gör det ska vi inte vinna. Men grejen, jag, med mina vikings, jag, jag one-shotar ju campsen. Alltså jag tar, jag tar dem på en, ett, ett knapptryck. Och sen, jag hinner ju ta typ två, tre camps innan de ens uh, hinner ta en. För jag sprintar till nästa liksom. Nu tar, vi pushar med bossen nu så vinner vi. Mm. De är nere nu också. Determining efficient route. Oh, och så kommer in i smeten sen nu, hela vikingabåten alltså. nå där. Ja. Jävligt skumt. Hej då. älskar hur mycket heal jag får tillbaka av ja. min passiva. Alltså. Det är jävla fet alltså. Så jag håller, bara håller ut här tills jag har båten igen alltså. 10 sekunder. När jag har båten så är det GG. Ohohoho. Oh shit, det räddade mig alltså. Oh shit! <laughs> Gick in i en turret. Lugnt. Nej, fan shit. Han kommer hoppa till. Ah, nej, nej, fan jag Tre sekunder, tre sekunder till själv. Fuck, jag har lite. Nej. är Elis jävel alltså. Åh oh, fan, jag fick sköld nu. Den där jättestora hydraulisken, hur mycket, är den bra eller? Vad oh, ja, det ska Metalisk, vara eller vilken menar du? Det är hydralisken, den är rätt. Jaha, ja den tar skapet en skada faktiskt. Den är ja. farligare än man tror. Fan, kommer du vinna åt oss igen? Ja, ja. Styr upp det här. Nej, fan. Alla lever. Snart. Snart? Mm. Vänta lite stund. Det var nästan som hittar mig. Så. Alltså. Vad svettigt. Listen, heroes. The undead shall rise within the mines. Jävlar, mines igen redan. Jag, jag kan, skit i minesen, jag kan ta den. Alltså sol annars. För om, eller nej förresten, hela deras lag går in där. Yes. Eller ska jag bara springa till deras bas? Ja, gör det. Gör det? Tillsammans med mig så... Då har vi ja. ju tagit det. Alla är där nere nu och jag dog. Tror de, de backar fan nu alltså. Gör de det? Ja, två stycken. Ja, men jag kan höra harassa så spring ni bara ner och döda. Fan går de bara så vinner vi. Det är någorlunda bra stöd. Det går nog. Tre bort, två basen. Juke, bitches. Oh yeah. Nu går de bossen. Ah, ja, går och finisher. Ja, Nej. fan. Styr upp det här nu. Jag ska inte tro att de har en jävla chans alltså. Det... Hej då. Okej, GG. been to win. Oh yeah. gut. Got got gut, mein Victory. Easy shit.